we tuwogerera nti obuganda buno busaanikiddwa era bumwamiddwa ensowole ezaava gye zaava ne bazituteekamu nga tetumanyi ezitandisa tufuukira kagumba wegoge we tuwogerera buganda ebintu byo byonna bwe yalina okusoloza emisolo byatwalibwa era tebisasulibwa misolo wasanya karo charles peter mayiga omuntu yandiyagadde okumanya nti amataka ga buganda ebizimbe bya buganda byonna ebituddeko gavumenti y'omumpembe yosereta basira mutano wa kareekyezi eriwo mbo kyamu ensimbi ezisoloozebwa n'obusuulu sente zino ziraga luddawa era bani abazivunaanyizibwako kubanga teziriyo sente mwazezza ebintu bina babagezaesoeutapasiramutano wakalekezi yabituddeko waliwo ka vidiyo akasaasaana ku mutimbagano okuli omuwala agamba nti abasajja munyalanda yabagobye ku ttaka lyabwe ne bagula nga balina n'ekyapa yenesi gye mwagala abaana babuganda abaana bayuganda bakiberemu ng'omugwira alize charles peter mayiga wasanya kaloole ofutubadde ku buganda nga tolina nandagaana ekukkiriza kutuula mu ntebe eyo ng'olamulira obuganda obulamulangaani kubanga nakugamba lunye nti oli musajja mugwira era oli nsowole mu buganda lwakuba nti baakuleetanga nakyeyitiza okutuula ku buganda yensonga lwaki obulombolombo nene nobwonaobuse mu buganda tokyagala kumanya watudde mu butikkiro n'oleeta abanyazi banno ne mutuula mugenda kuteekawo enkola ey'okusonda ensimbi nga mwagala obukadde bisatu bweddu obw'ensimbi yoseriti bahabota bazisira mutamu wa kaleekezi ne mukyala wa janet kembabazi abampembe sebajokoota munna nga bagala okusinga banyirimu entanama balina enteekateeka enzibu ennyo eri obulamu bw'abantu mu uganda tebabakuza bulungi era mwalimu enva ekiro nibebuza ni yabyenva kumbe mukanula maaso ngente esala lwerwe nga mulowooza nti tubala batubala bulungi nyada buli kimu nkiraba so aŋamba okubaomukanula amaaso negakuluma ngali akanula amaaso alinganga embadde butasupu mu kyoto navuma abantu idiots kumbe ye idiot is a big idiot mbuuza mmwe abagawumbidde abakola effujjo ku butonde bwa uganda muli ddaludda wange ennyanja nalubaalekalidde era mbalamusizza nnyo mwenna bannayuganda bawoomerwa ekigula luggi era ngaolwa ekigula luggi kyalo kigenda kubeera very special njala kiweereza buli muntu yenna amanyiddwa nti oli munnayuganda ate naddala omuganda nakabala ng'okozesa emitimbagano gino giwendi okufuna oba gye tuyita social media kwetegatyamu ffe n'abantu njala tandisa ne engero zino bbiri oba nja kubawaako lumu mbagambe nti bwobanga owemukira ebunyolo ngaatalidda buganda munnange ziba zikusanze lwaki njogera olugero luno nze nno ngaomuntu omu sekinoomu bwe nali ntandika puroguramu eno ey'ebimulimu bulange emmengo saagitandika nti nalina ekigendererwa aa nedda olw'okuba nti nze mmanyi enkola zabasibira mu bbwa naddala yoseretabasemutano wakalekezi nsanga bisiba ensi yaleeta muzeyizedde engeri gyakolamu ebintu bye akubuzaabuzanga emmese ekufuuyirira ngaate bwekuluma kitegeeza kinti gweogenda okuzuuka ku makya okwekuuta ku bigere ngaebigere babiridde dda naye nga tewategere nti babiridde olwensonga bambi yo ekufuuyirira bulungi nnyo yekufuuyira ngeno bwekulya nekufuuyira nkatikobetayisetabasmutano wakalekeze kati olwokuba nti ffena tetwalibadde mu kkowery erimu eryokuba nti tusirike ngaobuganda bunyigirizibwa mu ngeri nga tewali ayogera buli ayogeraku gwe bajjawo nze nekimpa embavu n'okutegeera nedda ffena tetujja kubeera mu katiba keekamu nga batunyigiriza era walina okuvaayo omuntu akola ki ayogera newankubadde mbeeramu okusomoza kungi nnyo ku nsonga za buganda buli avaayo akulowoleza kike buli avaayo akugamba kike so nga ate bandibanga ate ebiseera ebimu bok ennyini kyebakola tebakimanyi ngaera fenna omwana wa katonda yesu kristo gwe tukkirizaamu abantu bangi balwawo nnyo omutegeera bamutegeera ngaobudde bumaze omubakeerako nga omusajja amaze omutta nange nowoeto bwepo abantu abasinga obungi bantegedde obudde bugenze kati eno message njagala ngitwale eri mwenna mwenna abakozesa emitima gya social media oba mawulire mu uganda mwenna abasasulwa okuva ku mulamwa ogw'okwagala eggwanga lyammwe nkiddamu okuva ku mulamu gwokagala eggwanga lyammwe nze nina ebyokukola bingi nnyo nina abantu abokulabirira nebintu byebyokulabi nina yasalo nesaddaake nsobole okwogera ensonga zino zemusasobola kwogera ensonga lwaki njogera ebintu bino abamu temusobola byogera ensonga lwaki njogera ebintu bino abamu tebimanyi ensonga lwaki njogera ebintu bino olwokuba nti abamu temufaayo kumanya nti ensibuko yange obuva n'obuddo bwange bwe buluwa gwelwakutuma amanya nti nze mukiibi nomanya nti okiriwa bukiibi tolina kimanya tosobola kumanya nti okuntuma mukiibi kyava luddawa tononyereza tomanya jjukira nti omuntu atamanyi nsibuko ye tamanyi kiriddako maaso olina okusooka okumanya ensibuko yo olikumanya ekiddako maaso so neyo ensonga lwakinganza omuntu omu nabeera nga nedda mm-hmm. fera titugenda kubeera mu katiba kamu tunyigirizibwe bateeke mu ddaali rimu ngaabantu erisobola kwogera kyekyanzijayo mbagambe nti ze ensonga ngenda zogera nga bwe ziri sijja kufaayo ekiibwogera kubanga eyatya okwogerako yasigala munda ya nnyina era emmesagi njagala gisindikira bannayuganda buli alowooza nti nze lumbuye fred lumbuye eh, fred kemiko ali nti ŋenda kutirira ensonga za uganda sisobola ekisookera ddala nasooka kubeera muganda nga sinafuuka munnayuganda this is to remind you nasooka kubeera muganda nga sinafuuka muki munnayuganda ensonga za buganda zinkakatako kubanga ne mu kitiibwa kya buganda kigamba nti mu sitanzi emu oba mukawaayira ka mu luyimba olukanga nti abaana ba leero ffe katulwane okukuza buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaasooka abaalwanirira obuganda oba alwanirira ensi yaffe kati gobe oŋŋamba nti nze omuzzukulu wa buganda nebe kwogera ku nsonga za buganda deni oba oli kaaka tuli ku bwongo infact oba oli windows wo oba olina 05 windows nze kati ali improved oba alina windows ali advance kiba kitegeeza mbaakulese fa kati gwe bwaŋŋamba nti simanyi sogera ku nsonga za buganda simanyi that means gwe mufu atategeera ebintu bibadde mu buganda ettaka balitunze balimaze wali abadde ayogera empologoma baali bagisaanyizaawo nze navaayo nekuba emiranga egitakungula empologoma mwagiraba ndio navaayo mbwate simanyi ensonga za buganda tuzawulane no please nkola video every day every every now and then ezikwatagana ebyobufuzi tetugenda kubira ku byobufuzi byokka tulina okwogera ku nsonga ezikwatagane ku bintu ebyo kubanga obuganda singa tebwaliwo uganda teyandibaddewo ekinjalo kibategeeza mwena bakriticizinga no that is wrong kati mbagambye nti okitiibwa kya buganda waliwo wotuuka wotuuka nkiga nti abaana baleero ffe katulwane okugjako gwenga ekitiibwa kya buganda tukimanye okujja nga tuli muzzukulu wa buganda ng'olimu amakoona oba oli nsowole gwagenda okwogera mafuukule ku bigambo byenjogera kuba mmanyi mayiga akozesa ensimbi nyingi nnyo okusasula abantu tudiscourage them okungoberera oba okuwulira information naye ekyo sikifaako nze ngena n'abatono abo abasobola okulya information ne bagitwala ng'ekikulu kati mwenna bali eyo abagamba simanyi lumbuye simanyi no please sirina gwe ŋŋanda kukola byalina kukola buli muntu olina olubimbiro lwolina okugusa olutuusi gye lulina okulaga totunulira mu ssowaani yange tunulira mu ssowaani yo kyekirimu eva ffe bajjajjaffe baatukubanga engalo ne batukuba amaaso ngakufuna butunuzi bwati notegeeza ki kyategeeza faki kukiri mu ssuwaani otofa kukiri mu ssuwaani ya muntu mulala mwabatunulira mu ssuwaani ya lumbuye nga mulemeddwa okumanijinga essuwaani zammwe kiba kitegeeza tebabakuza bulungi era mwali mubbe enva ekiro ne beebuuza ni yabbye enva kumbe mukanula maaso ng'enteesa lalwerwe nga mulowooza nti tubalaba tubala bulungi nyeate buli kimu kiraba so aŋŋamba okuva ku nsonga za, za, za buganda munnange nno wandiba ng'okootakoota mugalo mode sinakindi osobola okgenda okwegulira ogwakabugu tegugusukka nkumi bbiri oba bwe gukulemye genda kumunyanya osobola okuba nti wejjawo budde bukyali naye nze wendi yesogola kimbagambye sigenda kuvaawo ekiggwalo gikyaleero njala kikomekereza n'obubaka obugamba nti buli muntu fa ku mudaala gwo bwe guba gukulemeredde noonya gyogenda okuguteeka naye ng'ogwanya enkyagulina era nkyagugutambuza kigulalo gikyaleero nkimaliriza kati ngenda kutandika vidiyo obutongole nga ntandika katambi kaleero njagala muntagingire omumpembe Karoli wasanya Charles Peter Mayiga Mr. RG. Njera muntu agira Buganda Land Board. Njera muntu agira abalangira naba mbejja basaba ne banava wepone banda Uganda mwenna. Njera muntu agira abantu abava mu jero mu bwaka bakabwa bunyoro. Mbeta gawanu. Njera muntu agira abava mu bwaka baka bwankole ne wankubadde bwe kyatuliddwa ko bwe kyamame ddwako. Yensonga bwachi ensonga zino tebagala zogerako. Ntandise bwenti ne video ya lero. mwenna baganda baffe abasibuka mu bwakabaka bwa bunjolo nziramu basaba omulundi ogulinga ogusembayo nina empapula ze nalabyeko okuva mu droni zange ez'enjawulo mu bwakabaka bwa bunyolo nga zindaga nti kabaka wa bunyolo ali mu mbeera etasaana kwogerwa ku midiya kuno ng'era yeetaga abanyero mwena musirukire wamusobola okugenda nga mulwanira obwakabaka bwamwe ne kabaka bwamwe ngaobudde bukyali otherwise mujja kifuwa nga mukiza munda ngaobwakabaka busaanye olw'ensonga nti museveni yasiga ensigo ze mu bwakabaka wa bunyolo ezitandise okumera n'okufuna envi nga zaagala okujja obwakabaka bwa bunyolo era we twogira ebiwandiiko byatandise dda okuyisiŋŋanya ng'abamu ku balangira n'abambejja abaapokebwa omusimbi omuyitirivu ogulinga obugulu bweggongolo eh, batandise okuba nga basala entotto okuba nti balowooza baleeta ekirowoozo ekigamba nti batwekewo akakiiko akasobozesa okuba nti kalonda kabaka omulala kamusikize ono kabaka aliwo nti takyasobola mirimu gy olw'ensonga nti musajja wattu olumbe lumubala embirizi kubanga enkola gye bamukola yemu gye bakolamu empologoma ya buganda era musajja tubamugana okufuluma eggwanga ogenda okufuna obujjanjabi emboozi zino zenzibanyumiza okuva emabega yonna nga mbabuli ekyekigenda mu maaso mubwakabaka wa bunyolo era nenkubiriza baganda baffe mwenna abava mu ggwanga abava mu kitundu ekya bunyolo mugezeeko nnyo okulaba nti mulwanirya obwakabaka buleme kusaanawo jjukira obwakabaka bwa bunyolo bukola kyamaanyi nnyo mu uganda ne mu east africa abatamyi byafaayo kamba jjukizeeko katono mu byafaayo ssekabaka kamuleega oyo no yali njasabye gumu bwakabaka obusanjo mu Africa ewamu nenga ne Uganda mwagitwalidde abatambi afa bya kabalega mujja bibuuza era mujja bitegeera kabalega yali musajja enjasabye gu oba yali kabaka njasabye gu nga tawonye butatanyigwa mutoke kino lozibwa n'okuba nti n'abakulembeze abamu abafuga eggwanga lya kenya obuvo n'obuddo bwabwe busibuka mu bwakabaka bwabunyolo ekyo mukinoonyerezeeko nkiddamu mukinoonyerezeeko kinonoozebwa nti n'abakulembeze abaze bafuga kenya abasinga obungi bonna basibuka mu bwakabaka oba ennono n'obuvuna obuddo bubasibuka mu bwakabaka bwa bunyolo ekyo mukinoonyerezeeko mulyoke mmanye kyebayita obwakabaka bwa bunyolo n'obwa buganda era yensonga lakitubaga nti mwawula ekitakambaga wakati w'eppera n'entula ng'obudde bukyali sinakindi okubasiba akatambala tekijja balowoozesa nti ensi teraba ensira bulungi nnyo so abanyolo bannyinaze bataata bange bakonja basinga baganda bange muzukke munoonye ssaabasajja wamwe gyaliwa kabaka wammwe ng'obudde bukyali ng'ekiwundu tekinasamba ddagala kubanga empapula zendabyeko abalangira n'abambejja bobwakabaka batandise okubagana epanga museveni bwakola okubaawulamu yafuge kibe nga kigenda mu maaso awo nno nvuddewo sigenda kulwawo okugjako okutandika n'akatambi mu butongole akaleero ndowooza akatambi kaleero kanti katandike mu ngeri eno bwet wasaanya kalori charles peter mayiga ne bampembe banno abafutubadde ku bwakaba buganda ku bwakabaka bwa buganda njagala wuno obubaka bugende gye muli ebiseera bisinga mbagamba nti mwandikola ekintu okulumya omuntu ne munzika nga muyambe muyambe ekkiriza singa temwakola bikolobero bino abantu banditegedde batya nti buganda eri matigga singa temwakola bikolobero bino abantu banditegedde batya nti ssaabasajja kabaka yali mu njega ey'okumuggyako obulamu bwe singa temugobi bantu ku mataka abantu banditegedde batya nti obuganda buli matigga era nga emusasula abantu okujja social media okubuzaabuza abantu era mukyakikola nkiddamu nti mayiga ne kabineeti yaba yennenga bafutufutabaddeko mulinga ngaomusonso ogulumu omuntu ekiro ne gumufuuyirira ne musasula abantu bajja batandika okukritisizinga ekyo tekijja kukola kati ngenda tandika bwe nti nabagambye nti buli muntu yenna awulira era ng'otegeera eri oyo agawumbidde we pona oyo agagudde njagala bategeeza obubaka buno mbutegere bulungi bwe twogera ku bwakababaka bwa buganda obukulemberwa ssaabasajja kabaka ronald mwenda mutabi owokubiri twogera ku bukulembeze obufuga bannayuganda bonna awamu kye tuyite obuganda Obova mu kitundu kyekyeggwa kya Uganda kasita ojja mu Buganda n'ogobera obulombolombo n'ennono automatikale kasita tuba tukutwala ng'omuntu omuganda gwe weyawula nti nze nve no nze nva jinda ate lyakugoba ekyo tuyita obuganda we twogerera nti obuganda buno busaanikiddwa era bumwamiddwa ensowole ezaava gye zaava ne bazituteekamu nga tetumanyi ezitandisa tufuukira kagumba wegoge we twogerera buganda ebintu byo byonna bwe yalina okusoloza emisolo byatwalibwa era tebisasulibwa misolo wasanya Carol Charles Peter Mayiga omuntu yali yagadde okumanya nti eyamataka ga Buganda ebizimbe bya Buganda byonna ebituddeko gavumenti y'omumpembe yoserutabasira mutano wa Karekezi eriwombo kyamu ensimbi ezisoloozebwa n'obusuulu ssente zino ziraga luddawa era baani abazivunaanyizibwako kubanga teziriyo ssente mwazezza ebintu bina babuguza yoserutabasira mutano wa Karekezi yabituddeko waliwo kavidiyo akasaasaanako mutimbagano okuli omuwala agamba nti abasajja munyalanda yabagubye ku ttaka lyabwe libagula nga balina n'ekyapa yenisi yemwagala abaana ba buganda abaana ba uganda bagiberemu ngaomugwira azize siruwajja okwota atandise okutubala ku bannayuganda abagamba nti asobola nokugoba ku ttaka nga talina gweyewuzizza nga ne polisi kyasobola kuyamba bannayuganda ekyo sigenda kirwako kati njala muntagengere ab'ekika kyemmamba muntagengere seruta basa mutano wakalekeza ensi yaleeta asanga bisibe n'abantu be omanyi bakugamba atali kutambulira kusibira y'amenvu lida kiggweyo afumita mukira Buganda ekintu ekyokumuyita ekyokuzanyirako si kyakuzanyirako ggwanga ddamba ebyali yeetongodde olw'okuba nti tuli betowaze twasobola okugamba mm, tetugenda kuleka banywanyi baffe bali abasigaddeyo katubasembeze kumpi wano basobole okuba nga tutambula nabo mukimuki mu kipooli ekyawamu tukole eggwanga uganda era yensonga lwaki nti ku nnyukuta eyaliwo essaawa eyo nti eggwanga buganda lyali lyetongodde twakkiriza ntujjako ennyukuta bba neryoka efuuka uganda ekyo nakyo temwakisiima essaawa zino mudidde ebintu byonna ebya buganda mubitunda abanauganda mubagobye ku mataka gaabwe gebubadde basiisidde ebbanga lyonna wetwogerera yosef abasika mutanu wa kalekezi ne mukyala we mama assasini eyita genetic kembabazi ne mukodomi wa muganda abwe saamu kuteesa kahamba bagenda e china okwewola ensimbi empya n'enkadde ze baalya aluvannyuma neteesakola byenakukola mu misingo gye bawaayo kwe kwali ekisaawe kya entebe ekisaawe kino baakiwaayo ng'omusingo lwakuba nti bebuzaabuza nga bafuka baana bantu gonna mazzi naye ngaekikulu kiri nti ekisee baakiwaayo ayagala okukkiriza oba okugaana si kugaana oli wandowooza nabagamba nti amagezi gabagamutwe so si mugejjo ate ne nkugamba nti obugagga bwo yentegeera yo oba olina endowooza enfunda enfuna ye ebanfunda bw'oba olina endowooza engazi era obugagga bwo babugazi nnyo kati gwalye yongendoza yonfunda era kiba kitegeeza n'okufuna ko kufunda olina okugaziya entegeera yo okusukka ku ekyo ky'olina okwagala mu kino ntegeeza ki mukulu charles peter mayiga wasanya kaloori ofutubadde ku buganda nga tolina nandagana ekukkiriza kutula mu ntebe eyo ng'olamulira obuganda obulamulangaani kubanga nakugamba lunye nti oli musajja mugwira era oli nsowole mu buganda lwakuba nti baakuleetanga nakyeyitiriza okutula ku buganda yensonga lwaki obulombolombo nene nobwona obusembu buganda tokyagala kumanya mayiga njagala kubuuza okimanyi bulungi nnyo nti ekisaawe ky'entebe we kitudde ttaka lya buganda era nga n'abasigire abalina okubeera ku ttaka lino kyekika ky'emmamba okuli amasiga abiri okuli essiga lya mugula n'essiga lya serwanja amasiga gano abiri be bannannyini ttaka eryo okutudde ekisaawe ky'ennyonyi entebe oba ennyonyi kwezigwa nga zitutwalawo po n'otutukomyawo kwaffe ku butaka mayiga olwokuba nti okolera omumpe mbeesoltabasika mutabana wakalekeza ensi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde tekikufuula nti okubeera n'abalangira nawe ogenda kufuuka mulangira nkiddamu nti bw'okolera omumpemba oyo era omaliriza naawe akutadde mu nsonda nnya etagenda badda singa baali badda bandibadde batubuulya buli omu neyetegeka engeri gyandibadde agendamu olwokuba nti gye bagenda tetumanyi kiriyo buli omu tadda naawe no yolekedde akaseera akazibu olw'ensonga nti no giwandigambye nti gyokubira jjejjerebu ng'enswa ezibuuka ekiro mu ttumbi weke nchyo sabula tisogula jikuwa chinsogula wachi weteka kama jaga kukuma kupato manyi chida koro na kurancha katino mkulu kankudize mbu ufono obu dogo chisawe chene tebe ulokote gerenti entebe jyotudemo ojitude matititiri ure nsonga nti sigwa teke do kutulao nti evintu byokula topi sogula tebija miaka jo atera ulimusajia mchamu asazo kutundo obugando busa nyao mkulu nga sina genda kulambula nsonga zunungabe nyo zilambula jara kubu zechivuzo chimuchiribu echiti obuvunaanyizibwa bwo ki kyekisooka ekyokubiri okulembera ggwanga ki mu uganda ekyokusatu omanyi buganda weeyita era omanyi ebintu bya buganda byerina era singa obadde omanyi ebintu bya buganda wandibadde okkiriza ekisawo kyentebo kitunda oba okiwayo ngaomusingo nga tumaze kubuuza lwaki kati mukulu kankunnyonnyole kubanga tugamba nti atamanyi abatamanyi era abeera muyizi mu muyigirize kati mukulu kankunnyonnyole olyoka otegere abanyonyofu kye bategeera gye bagenda okunyonyokera mubanyonyofu abanyonyola abo abajja okunyonyokako olunaku olwabanyonyofu lwebabayita okutuula mu miitingi y'abanyonyofu mu kiseera bali beetaaga abanyonyofu okutegeera bye babanyonyola ntandisebwe nti mukulu mwenna abaagala okusoma ebyafaayo mubitegere bulungi nnyo njala mukwate empandiiso otonda ekitabo muwulire ebintu bino wammanga mutegeere nti bano abasajja bo bajja kusanyawo buganda olwokuba nti bajiinako akasajja ku mutima n'akakazi akali olubuto akanaatera okuzaala ate simanyi kanaazaala kubanga amalwaliro gonna agasinga obungi gaatundibwa nyenze bwe nti ekisaawo kino ekyennyonyi entebe ekiriraanye ennyanja nalubaale nga naye eno yatundibwa nga n'abagivubamu balina kumala kufuna lukusa so nga ate si bwe kyali nti mutandikwa mubamba ggulu eyabamba eggulu no yateerawo buli kimu ekisoboka okuba tukikozesa okuba nga tofunamu ekigulya amagala eddiba bwe twogera ennyanja nalubale yalugenda dda nti abacyina bagivubamu n'abayindi okubanga ebyanjanja babitwala bwerufe bannayuganda bannansi ne tuli amagumba ge tuyita fire oba maali ekenya wetwogerera essaawa zino ekisaawo ky'entebe kino kyaweebwayo dde eggwanga lya china nga ne kaadi zennyini epapula ziri ku kisaawo kati zoogera ennimi bbiri omuli oluzungu n'olucyina ne twebuuza mu nsi yaffe eyaboobwe mwabulamu olulimi olwaffe lunyini lwabannansi mwe tusobola okuteeka bikuwandiika ebyo tusobole okunyonnyoka biki bye tuwandiika oba okusayiningako mubadde mwebuzaabuza nga mulaza tetujja bitegeera empapula zitandisa okufuluma ku mitimbagano nga ziraga nti kaadi kati ezisayiningibwa ku kisaawe entebe ziraga nti kuliko olulimi olukingi kyongo era olutegeerwa nti olulimi oluchina netwebuuza mu nnimi zonna eziri mu uganda naddala ezaffe ekisaawe kwe kitudde ekya buganda oluganda lulimi olusobola okwogera mu east africa n'olutegeera n'ogattako oluswayiri lwaki mwalonda luchina abaffe ensi mwagitunda nga ne mutugambye ekituufu ensi mwagitunda e mukulu wa sanja karo charles peter mayiga ekisaawe ky'entebe kino kankubuulire ani nyinikyo era ofuna obunyonyofu onyonyoke olime kuddamu kubuzaabuza bantu ng'owuba obusuuti obwawulama ebibanja ekisaawe kino kyali kya buganda bwoya mu mwaka gwa 9 zonna rights n'obuyinza no, no kyali kikisaawe kya buganda mu 9 ebitundu ku 1 ku 1 ekisaawe kino kyali kya buganda era nga yennyinikyo olwokuba nti ekisa abaganda kye balina n'abantu abaganda abasangibwa mu buganda mu uganda baasalawo nti mu 1962 ngenaku z'omwezi 14 ssekabaka muteesa yakkiriza okuwaayo ebitundu 19 okubuwa gavumenti ya uganda nga obwasseruganda bwe buba nti omutima omugabi ate guzza oluganda ndowooza mayiga okutta ekkalaamu n'olupapula oli mu kusoma essaawa zino mwatemwagala kusoma mwebuzaabuza jensobola kyensonga zino zakulema nkuddiramuko katone mmanga ekisaawe kyentebe kya buganda era nettaka kwekiri kya buganda naye ngaettaka lino abaali bakuuma ettaka lino babananyiriza abavunanyizibwako kwekuli ab'ekika kyemmamba naye nga kirimu amasiga abiri okuli mugula wepo ne serwanja ntandise bwe nti mu mwaka gwa 93 mugumu ekisaawe kino kyali kya buganda ebitundu 1 ku 1 wabula omutima omugabi ogwa ssekabaka Mutesa mukumule ndankaga mu ebiri yawako ebukumule ndankaga mu ebiri ngaza kuzomwezi 18 mwezi ogwa 12 sekabaka mutesa yawako government ya Buganda ebitundu 10 na muinda yeyambise okubanti yokolerako ebirimu jayo Echo ndo bwechavawo obuganda bwatandika okubanga bukolagana bulungi ne government ya wakati okutuusa bwe batwefuulira ngera bwe kiri ennaku zino bakikola bwe bamala okugabako ebitundu 19 kiba kitegeeza nti obuganda bwasigaza ebitundu 81 ku bitundu 81 ekyo era era sekabaka yagenda maaso n'awa ebitundu munaana ku buli kikumi ebikulu e, e, kikumi n'agikwasa ab'ekika ky'emmamba omwali amasiga abiri eryamugula n'eserwanja kitegeeza buli siga lyafunako ebitundu bina ku buli kikumi mumpulira bulungi ebitundu bina ku buli kikumi bano be balina emigabo egyo kitegeeza ebitundu ebitundu ebyasigalagwo bw'okwata empandiisa eno oba eyawula ennyukuta n'ezigatta kanji babalimu wano katono nnyo katono nnyo munninde kuwano katono nnyo njagala buli omu muwo kyayina nti ekisaawe kiba kyali kikumi ku kikumi nga kya buganda buganda netulako ebitundu kumi na mwenda n'ebiwa gavumenti wasigala ebitundu kinana mu kimu ebitundu kinana mu kimu e, e, gavumenti ya buganda nejjako ebitundu munaana n'ebiddiza ebika bibiri amasiga abiri okuli erya mugula nere semwanja wasigala ebitundu nsanu bisatu byonna nga bya gavumenti ya buganda oba wakabaka bwa buganda kati mukulu Charles Peter Mayiga obuganda bulina ebitundu 73 ku buli kikumi obwannannyini ku kisaawo ky'entebe ebitundu munaana ebyamasiga ganaabiri nga bisiga linako ebitundu bina era ekisaawo kino obwannannyini bwakyo kikakata ku buganda era nga buganda ng'eggwanga obwo bwakabaka bwe bannannyini kisaawo kino ensonga lwaki omugenzi ssekabaka dawudi mutesa eh, eh, eh, edward mutesa yawa ebitundu 19 ku buli kikumi gavumenti ya uganda olw'ensonga nti bamagulu meeru batendekerangako abasirikale abejje eryomubbanga nasalawo nti talina kifo kyagenda bawa okujjako okutendekeraawo era yensonga lwaki mulaba nti waliwo airforce training school naye ngaebintu byonna ebyo byonna byava kuba nti buganda balina omutima omulungi kansubire nti mutegedde bulungi nnyo newasanya carol charles peter mayiga otegedde nkiekisawo kyewawaayo ekisawo kye baatwala kya buganda otudde mu woofiisi okajjadde ozimbagatadde olinga sekoko olinga sekoko eyagala okulinnyira ginnewaayo kubanga eba talina kirala kirowooza okujjako gwe kyolowooza nti kyekikulu ekyensimbi notamanya nti obuvo n'obuddo bwa buganda butegeeza bintu byayo kubanonjagala okkubuuliza mukulu okajjadde mu bukulembeze obwo okumala ebbanga ddene ebintu byozootunda ne byobyonoona birizibwawaani era ng'osuubidde nti obuganda obuliddawo bugenda kukoma ku gwe wanono wenyenda ogendera ku kowe eddala ompulire bulungi otegeere nti yakwalula esiridde tugenze mu maaso ku nsonga endala lyadde teribuusa wiiki eri ewedde gye tukubye mabega nabagamba akavuyo akali ku ssaza ly'ekyaddondo mwakategeera lwali teribuusa ennyumba eriraanye oba ennyumba fegwe tujja okuyita nti jjajjaffe musolooza kuba naye abeera jjajjaffe musolozo ona batamanyi <laughs> banangi obuganda buwoma ate oluganda luwoma edda nnennyo obuganda bwabeerangamu abasajja benkizo mu buganda nga babatuuma amannya agabagwanidde okuwulira era n'okutegeera omugaso gwabwe mu buganda era baabawanga ebifo webasiisiranga okuba nti bakola emirimu buganda bulungi nnyo abatamanyi bulanga emmengo njala bategeeza ye ofiisi oba yennyumba enkulu obakabaka bwa buganda obulamulira ensonga zaayo okwetoola buganda yonna ku booda zonna weekoma era wano we wali ennyumba etesebwa eh, Buganda abakiise ba Buganda bagenda bateesa ku bulanga awo nno we tusanga ne post office emu oba ennyumba emu kuzitambuza abaluwa n'okutwala ebiwandiiko kwetoola ensi yonna post office eyo nno bwobanga oyambuka ngaova ku lubiri oludde emmengo ku bulange eri ku mukono ogutale gwe tuyita ogwa kkono ennyumba eno mu nkingirizi zaayo we wasangibwa ennyumba gye bayita eyamusolooza ennyumba ya musolooza ennono yabyafaayo n'okusinga enfudu z'emmengo abazimanyi obulungi wetwogerera ngaomumpembe kaloli wasanja charles peter mayiga ennyumba eno ne buganda land board bagitunze era ne bagisenda ennyumba ya musolooza njabbanyonyola musolooza yaani nabuvunaanyizibwa bwe ki ekifaananyi kino kye mbalaga yennyumba ya musolooza eyo gye baasaanyizzawo buganda land board ne charles peter mayiga gye baasazzawo okugikuba ebbeeyi bagiguze abampembe batwale buli kimu na buli kimu ettaka balisaanyeewo kubanga ono omusajja si munnauganda omusajja si muganda asaanyizaawo buli kimu ekya buganda wano wenjagala okubuuza ensi ezisinga obungi ng'ogyeko omusolo gwe basolooza okuva mu bantu oba mu services goods and services tuyita ebintu ebiweerezebwa n'ebintu ebikalu ebitundibwa okufunamu ensimbi tulina ekintu ekyomugaso ennyo mu nsi yonna kyetuyita abalambuzi oba obulambuzi mulufutifuti kyetuyita tourism oba betuyita abatourist abajja okulambula mukulu wa sanyakalo charles peter mayiga nsi yaleeta sebo njagala kubuuza gwe mu buganda bwofutubaddeko emyaka egigenda mu kkumi egikunukkiriza mu kkumi kyabulambuzi ki kyolina kyosobola okulaga omulambuzi ave e bulaaya omugjeko dola zikeebeeremu kezibe dola kikumi okimulage olw'ensonga tetulina kye tulina buli kimu kisaanyizaawo njala okubuuza ekkaddiizo lya buganda liruluddawa atamanyi ekkaddiizo mubufunze kyetuyita museum museum ye nyumba oba lyekkuŋŋaanyizo ly'ebintu byonna ebikadde ebisomwako ebyaliwo mu myaka gy'abajjajjaffe ne bajjajjaffe bonna omuli enkumbi obuso ebintu ennyambala buli kimu obulombolombo nenona biki ebyaliwo n'okumanya bassekabaka abazibafuga buganda n'abakulembeze na buli kimu kyonna nenfuga bwe yatandika mu buganda tetuna kye tuyita museum oba kye tuyina kye tuyita kaddigizo ekkaddigizo lya buganda liri luddawa nga n'ebintu ebikalu ebikwatibwako ebyandibadde birambuwa n'okulabako mukulu sente oziriddemu ebinyeebwa ne basajja bano bamufutubadde ku buganda ne musaanyawo buli kimu kati ennyumba ya musolooza eno bwatuuse ogitunda n'ogisaanyawo nga bw'ogiraba emyaka gyerina tegikwatagana naawe wengenda okubuulira olyoka otegere musajja gwe nti olina otuviira kubanga kyotukoze kinene nnyo ennyumba yo yamusolooza nenze mumaaso kale kankuviire ku ntono olyoka otegere musolooza yaani abatamanyi musolooza edde nnyo mu myaka gy'abajjajjaffe nange wessaali kubanga nange banzikuza buzikuza nyinza okuba ndi muzzukulu nyinza okuba ndi muzzukulu nakana mu bintu bino byenjogera nlwakuba nti ntwala nnyo obuvunanyizibwa nenoonyereza bwepo n'okusoma ebitabo n'okufuna amagezi okuva mu bantu abalala enyumba enyumba wasanja kalogi watunze enyumba eno eri myaka egisukka ekikumi ngaoyinza nokuba bajjajja abasatu botamanyi gye babaziika ennyumba eno tebagirabakuba tebasobola girambula kubanga si bannayuganda ennyumba eno nno eyazimbibwa oba eyateekebwa mu 1891 yateekebwako sekabaka danielo mwanga yatandika ogizimbawo ennyumba eno bagizimba mu 1891 yaddamu n'ekyusibwa mu nfaana mu 1928 ngekyusibwa okufa okutuva ku mutindo guli gwe yaliko ekyoke ekyuke etuva ku mutindo ogwali guliko mu biseera eyo mu 1928 kati mukulu ku myaka gy'olina egitaweba ntungo ejambala obusuuti obwawula amataka ga buganda okugamala mu buganda kati gobi n'ebintu wali obisomesezzaako kebere tv omukebere rediyo era gwe okunoonyereza kukola ebintu bino wabijja luddawa oba obitegeera lunaku ki kati nze njagala kunyonnyola onyonnyoke otegere bulungi nti ebintu by'okola bukulu abantu bakukoowa ddawe wumuzeeko bwetuva naabo ennyumba eno mukulu gye watonze era n'osaanyaawo bulungi nnyo mu 1952 waaliwo olukwe olw'okujja ssekabaka edward muteesa mu bulamu era ennyumba eno yamusolooza yakolebwanga etterekero oba mwe baateeka ssekabaka edward muteesa omukuuma omuwonya abatamanya ŋŋamba abaali bamukinyeeko okwagala omwomiza omuso bwe bamukukusa okumuleeta okumuteekamu ne bamukuuma bulungi nnyo okutuusa ekyosi bwe kyayita n'asobola okuba nti yasobola okuba nti abeera n'obulamu bwe era ennyumba eno yakola kyamaanyi nnyo okukuuma ssabasajja omugenzi kati Edward Mutesa mu lukumbrenda atano mu ebiri ekyo nakyo tokimanyi era tokibuliranga Buganda ennyumba gye wasanyizaawo tomanyi buvo na buddo bwayo olwo nno okugizaayo emabega nkutegeeze era ennyumba y'emu mukulu gye wasanyizaawo eno eyo ngenaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi ogwokutaano mu lukumbrenda nkaaga mukaaga ennyumba eno y'emu eyamusolooza yakozesebwa nga ekkuumiro eryatuulibwamu abakenkufu bajjajjaffe ab'ebika ab'emituba ab'obusolya n'abakiise mu lukiiko lwa buganda wepo abalangira n'abambejja abalimu empeka emera nga kasooli ne batuula ne basala entotto ezitaalimu wadde okutiirira obwakabaka kulusinzira ku mbeera eyaliwo mu biseera ebyo nga babusibira mu bwa beefuulidde obuganda ye yakolanga ekifo omwatuula okuteesebwa oba okusala entotto okulaba nga omugenzisa edward muteesa bamukukusa okumujja mu buganda okumufulumya okumutwala mu mawanga agye yagenda okuwangangukira era gye yakisiza omukono naye nga teyabukisiza mu buganda olwensonga nti abasajja n'abakazi mu biseera bye bali baagala obuganda basalawo okutuula ne bagamba nedda ekimala kimala katutugungunguse saabasajja kabaka tumutwale era ng'ennyumba eno yakolanga eyali yakolanga ekkuumiro we baakuumira omugenzi sa edward muteesa ngenaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi ogwokutano omwaka lukumi lwenda nkaaga mukaaga ne bamukweka era ebajja awo ne bamukukusa omuyingiza eggwanga gyebamutuusa mu ggwanga erya burundi yoga yoga n'agendera ddala okutuuka mu ggwanga mu bizinga ebya sheshelizi gye yayita n'ayongera okutuuka mu ggwanga erya bungereza era abatamanya ŋŋamba gye baatuuka ne bamumiza omusu mukama abawumuza emirembe kubanga abasajja abo baatulwanira obuganda naye mmwe abaana b'ennaku zino essente zibafuukidde ekimayiga njagala kukubuuza ensi etumaliza mbwerere era ensi eno tuli bayise tuli mukka mukka akowa yagiviira ebyafa bya buganda omaliridde obbijjawo gwenga omuntu omu olwokuba nti osobola okukwata sente osasula bamawulire essaawa zino oli mukweyisa nga ndalweyiso eyayisa olweyiso mu lujja lwa jjajjaawe kayiso n'abuzaabuza abafamire nga tebategedde kyolimu okukola tuli ku nsonga ezikulaakulanya n'okutaasa obwakabaka bwa buganda ojja emmotoka etakyayina wadde omugaso mu buganda kubanga kyetuyite kadiizo tembeeramu kintu kitambula ebintu ba byakulabirako kati mukulu watudde mu butikkiro n'oleeta abanyazi banno ne mutuula mumugenda kuteekawo enkola ey'okusonda ensimbi nga mwagala obukadde bisatu bweddu obw'ensimbi eza uganda musobole okuddaabiriza emmotoka eyo kyandibadde kirungi nnyo naye si enkola gye twandyagadde essaawa zino ebintu bingi nyo ebirina okukolebwako ennyumba ya musoloozi eno n'ebintu amataka emutunze gasinga okuwuddisa bannauganda n'abaganda obaga tugenda kukaliriza emmotoka ya sa edward mutesa no ekyo kikyamu okujja nga mwagala kuddamu okubba bannauganda nabaganda ekyo si kyekikulu ekiri mu buganda abantu bangi bafuna obuvune mu buganda era abantu ab'enkizo bafudde mu ngeri etategeera kuba temwagala bubagambako kati ntandise gwe nti eno security alert bwomanyi ng'oli mulangira oba oli mumbejja oli saava oba naava ng'oli wankizo nnyo mu buganda ng'olina kyomanyi ku bintu ebikwatagane buganda weewala okugenda emmengo ku pate zebakuyiseeko weewala emikolo ne bwoba ojja mu uganda togezaako noonegulizaako omuntu yenna munnange nti ŋŋenda waffe buganda togeza mutambulenga musezi kuba bagenda okuseraa bagenda okuseraa nagwabira nti ŋŋenda kugoba mpyo omusezi oba agenda okusera afubutuka bulungi mu maka ge oba mu kisu kye n'agenda okusera era teri ategera nti yagenza okusera okujjako nga lwagenze bubi ne bamutega omutego ogukwata abasezi naye njagala mubeere bakalabakalaba ngaobwana musoka nti oluva mu kisusunkukabojjerawo mwenna njagala baga balagira n'abambejja n'abantu basekinoomu bw'obanga osimbula okuva mu nsi z'abamagulu beerongodde ewammwe ekyaddondo togeza n'otegezaako omuntu temunnanga ensimbula nzirawa nzirakwaffe kubanga bajja kkumiza omusu ate ojja kuba tokyagadde nga buli kimu kikulemeredde kati munnange ngenze ku lugero olutuufu lwe nali nabagamba naye kati ngenda kwefuula mbaddize ekigambo kyammwe kye nali mbagambye obutakikola kamalina okunywa ku mazzi mutegeeza abantu beyongere ku vidiyo kuba gwe mukimukwatako malira okusa kumukka wewaawo nga tusinziira mu bitabo ebitukuvu omuli kuluhaani bwepo ne bibiliya bwegye muyita bayibuli ebyawandiikibwa birambika bulungi nnyo obuva n'obuddo bw'ensi eno era ensi ewoomera buli muntu yonna alowooza nti agiveemu fe neetuwoomera kye kimu naye olwokuba nti abantu balina ebyokukola abantu begwanyiza okuba nti bobalooza balisigala mu nsi eno batandise okwagala okuleeta amateeka agatakkirizibwa mu nsi naddala eriobulamu bwabantu munnange bayibuli ekugamba nti katonda dunda namugereka eyawanika eggulu okutali mpaji yatugamba nti mugende ku nsi muzaale mwale ekitegeeza nti ebintu bino yali abitegeeza bulungi nnyo yensonga lwaki nti omuntu bwazaala omuntu katonda yalina obuyinza omugjako omukka era nogumusigazaamu kyovula nti bamagulu meeru bagezezaako nnyo okwagala okukola omuntu omuteekamu omukka gwagaana buli kimu basobola okkikola naye omukka gwakola ki gwagaana kitegeeza nti katonda yalina obuyinza yatuga tugende tuzaale twale bwe twogerera essaawa zino abampembe baserwajja okwota munna nga bagala okusinga banyirimu entanama balina enteekateeka enzibu ennyo eri obulamu bw'abantu mu uganda njagala mugiwulirize bulungi nnyo njagala ngibanyumize ngibavire ku ntono mulyoke mutegeere entegeera eh, y'abantu bano obuvu bwabwe n'obuddo nti bo tebaagaliza kintu kitambula ku nsi ya mukama katonda ntandise bwe nti yoseriti bahabulota baisira mutamuni wa kalekyezi ne mukyala wa janet kembabazi maama asasini Baatula mu meetingi ewiiki ewedde ne bateesa ensonga eno wammanga njagala mugiribuze bulungi meeting eno yalimu abantu bano wammanga mwalimu yoseti bahabula otabasira mutano wa kaleeka ezinsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde mwalimu janet kemba bazimaama asasini mwalimu omukyala eyita omuganda edith nakalema mwalimu omukyala gwe bayita jeno proscovia na reiso mwalimu janet kemba bazimaama asasini namwogededda mwalimu omukyala yeeyita omuganda so nga nabagaa mukyala ono muluulu yeeyita luthi nankabirwa mukyala wa museveni banamba meka simanyi mwalimu era mukyala wa museveni namba meka simanyi gwe bayita anita amongo ono yemuka wa saaba ogezi wa paliamenti oba sipiika mwalimu saabatemu saabatujju jimuhezi mwalimu mutabani wa museveni gwe yawa muwala we gwe bayita odrek lwabogo omutunzi w'ebiwowoolo bukyamaani Buchaman Edro kurwabogo meeting eno yajirimu mwalimu nomwami go baita Faith Muhakanizi yali mu meeting yali mu abantu munana de bali mu meeting eno munana byo mwe bali mwenda bali mu meeting eno biki be bateesa eri abantu bifonga sina babuli ekiche bateesa nzake nyine abavayo ne bagamba nti tuli mu struggle era je twagala kukisobokulembeze mu ngeri esoboka ne mbagamba nti kinoze nakyogera nti abaana abowa n'abaana abobulenzi musooke mwesonyiwa ebiwojjolo ekyo nakyogera bulungi nnyo kubanga nali nkimanyi nti ebiwojjolo n'endowooza yaabyo eri abantu bibatwalira obudde bungi nnyo naye nze kennyini nkomye obuto okubagamba nti waliwo enteekateeka namutayika ey'okukendeeza abaana bannambi waliwo enteekateeka namutayika ey'okukendeeza abaana uganda mu namba nga waliwo etteeka erijja yebagenda okubaga nga likendeeza okuzaala n'okukendeeza ennamba y'abantu mu buganda mu uganda yonna eyawamu nga museveni bapulaninga eggwanga odikwasa abantu abatono abolubatu bwebakola ebyabwe kati ndi wano okulangirira mu butongole nga nsinzidde mbulanga emmengo wano bimuli okubagamba bannyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basava ne banaava okusinzira mu kitundu kyonna ekya uganda gye musinziira nga siragira oba sisaba njagala bagamba bayibuli etuwa olukusa okuzaala buli kimu ekisoboka n'okizaala kubanga osobola okulabirira abaana abo kino nkiddamu osobola okuzaala abaana b'osobola okulabirira olwekuba nti gavumenti zaffe eziriwo esaani tosobola kulabirira abaana naye okusinzira ku nteekateeka yabano nze kale olwaleero kennyini kamwa kwogera nzizemu bategeeza nti buli muntu yenna asobola okuzaala mukulu tandika okuzaala iwojjola officiale mbiguddewo olw'ensonga ze ngendo bagamba oba oli ku kyeyo zaala oba oli waka zaala kasitobanga osusiza emyaka egyokuki eyensalirawo bwomaze okusoma nga tolina mulimu ngaolina omulimu muzaale kubanga enteekateeka ye erinegenda okujja olwaliro gyengeda obasomera egenda bajjako ekyewungula nze nasiba ebiwojjolo olwaliro official embasaba mutongole siina kifo kyonna mu uganda wabula nkisaba kuba nze nali nkigambye buli munnauganda yenna gwoli ngaosobola okufuna olubuto oba ofunisa olubuto lufunisa omuntu azaale ebiwojjolo official mbiguddewo nze ndabiggalawo mbiguddewo bwoba osobola okufuna omukyala n'omuzaalamu omwana muzaalemu bwoba osobola okufuna omusajja n'akuzaalamu omwana muzaalemu oli munyolo oli musoga oli munyankole oli muki enteekateeka yokendeeza bannayuganda mu ngeri gyegenda okujjamu ngenda giba nga mugenda kutya kati nze naggala ebyojjolo essaawa zino mutandike okuzaala mwale nga katonda bwe yagamba ebisigadde gavumenti enejja eyakyagulanye ejja kuweerera abaana bano ejja balabirira naye provided nti omakinga sure ozaala abaana bonaosobola okulabirira nkiddamu provided osobola okuzaala abaana bonaokola ki bonaolabirira kubanga embeera yembeera yensimbi sinonyiye mu ggwanga naye tejja kuganakuza kati mubadde bali ebebuzabuza nga abafuka banaaba sima kisobola kuzaala ki enteekateeka yeno omumitingi gyabagambye omumpembeyosaltasira yayira banne ne bateesa nga bagenda kuleeta ekiteeso mu paalamenti ya uganda ekigamba nti baleese enteekateeka gye tuyita family and children bill children's bill nkiddamu mu meeting eyo baleeta bagenda kuleeta etteeka lye bayita family and children's bill kitegeeza ki bagenda kuleeta etteeka nga lyogera ku family wepo n'abaana kiki ekiri mu tteeka lino kubanga bo balina enteekateeka kye bagenda okukola buli omu nga takimanyi etteeka lino ligenda kubanga likwata ku basajja n'abakazi mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu ng'etteeka lino ligenda kuba liyimiriza buli muntu okuba nti tazaala abaana basukka basatu nkiddamu etteeka lino ligenda kuba linyigiriza buli muntu yenna okuba nga tozaala abaana basukka mu basatu erya family and children's bill mujjukira mu byafaayo eggwanga lirimu mu nsi yonna eriina etteeka eryefaananyirizaako lino ne bayita eggwanga erya china lino terikirizo munansi kuzala bana basoka mbabiri ngabozala omwana asuka bozala bana basoka babiri abana bano basasulira omusolo sina chingi okulembira oyinza okukomekereza ngoli mukomera ensonga lwaki baleta kkerakka lino wansi gyendaga okubabuulira ebiri mu tteeka lino buli omu ajja kutya era ojja kuva ku vidiyo kuno ng'onyenya matu nga endiga etenda enkuba oba embuzi etenda enkuba we twogerera ebbago lino bali mu kuliteekateeka bo nga batamanya ŋŋamba nga ligamba nti teri muntu yena mu uganda asukka baana basatu nga bw'onoozaala omwana asukka mu wokusatu ejja kubanga omusasulira omusolo direct bwe gunaba gukulemye bweke nyini n'abaana bomwandisibira mu mbuzi ekoga sinakindi okuba nti bajja kuleetawo etteeka erisobola okuba nti lijjawo abantu abo kendeeza ku nnamba y'abantu mu ggwanga so etteeka erijja ligenda kuba terikkiriza mukyala terikkiriza mwami okubanga osukka mu baana basatu mulirinde okujjako nga tebalireese nga bagenda ddijjawo ngenze mu maaso ntandise gwe nti nga mbagamye teteka nuri mu China terikirizwa kusuka bana babiri bakwanti bayagalo didda muri bazala bana basatu eteka liri mu China wa kamu Uganda lijja era baliteesa ako Museveni ono Yosef Tabasiga mutano wa Karekezi nsanga bisibe nsi yali tamuzeyizidde ne mama assassin ne babbi banawe abagala okuleeta eteka lino balina enteeka teeka yokuleeta eteeka lino nga baliyisiza mu ssetteesezerozo wa Uganda naye nga bagenda kikola batya abasajja bano n'abakazi abali mu state house entebe gye bafuta badde okwogera ebintu bino baagala kugenda mu ggwanga erya china okuddamu okwewola ensimbi bayise etteeka lino nga buli member parliament yenna agenda kuba nti asuubirizibwa miliyoni 5 ez'ensimbi eza uganda zimuweebwe kwezo agenda okujjako ssente ezigenda okukola kyetuyita okwebuuza ku balonzi be kyetuyita consultation mu constituency wakati w'etteeka lino ery'okuzaala abaana basatu oba okuba nti gwozaala owokuna ogenda musasulira omusolo bamiba parliament nga bwe tumamanyi nti nabo bansanga bisibe bayinza okukinyiza obbangula okukwata ensimbi zino miliyoni ataano kubanga zo ze zigenda oteekebwa mu biwandiiko naye ng'ate mu kasenge gye zinaba zigabibwa buli muntu ayinza okufuna miliyoni abiri emiliyoni asatu nga bulijjo museveni nefamiry bazibbe bazitwale naye ng'ate olredde mu mwasayininga miliyoni ataano kubanga ze bagenda okupresentinga eri china bagigambe nti fe okuyisa etteeka lino tugenda kuba tuwa buli mumba palamenti emiliyoni ataano zibe nga zisobola okuba nti bateesa ebintu bino okubiyisaawo so etteeka ne bwe genda jja temwewuunya jjukira bwe njogera ebintu bino babikyusa Wetuogira Museveni yamaze dokuteekayo okusaba kwe eri mu ggwanga lya China okumuwa ensimbi zino emmiri okumuwa ensimbi obukadde n'obukadde bwa ddoola asobole okulanga ayise etteeka ne mu paliamenti naye nga munda waalyo Museveni ekikusike kyalinamu agamba bw'ati nti tasobola kuwa bamuyo ba paliamenti miliyoni ataano agenda basubiriza ataano era ze zigenda okubeera mu proposal gyatwalidde abachina okumuwa ssente naye nanga edirekite buli mwa paliamenti agenda kuwafuna miliyoni abiri asatu bazikube ku mutwe nga bwe kiri bwe babadde bakola enteekateeka ze bakola ezaabwe zonna era buli member of parliament ajja kuba asindikwa mu constituency ye okwebuuza mu constituency nti etteeka lino liyite oba mukiteesaako mutya era eteeka mulirinde munabatirize mhm, aizo naye nga nze babuulidde ku kiiku byabadde mu mmeeza ngenze maaso museveni ensimbi zino agenda zifuna mu ggwanga lya china gyagenda okutola proposal yo ate nga bachina bali wiringa omuwa sente zino olw'ensonga nti ebintu bino bibakolera nnyo olwokuba nti bakendeeza bannansi b'ensi baba balina ebyobugagga ebabbye okuba nti bakendeeza abantu abo bateeta abantu baabwe mujjukire nti china ekola esula ku muyiggo ogw'okutwala semazinga wa africa mu ngeri yonna esoboka nga bayita mu kuwola ensimbi ezitasobola kuddizibwawo olwokuba nti baziwola abantu betumanyi nti babbi serezi tezisobola kukola bintu bakola ki bebalina bawa sente zino bagenda zijja luddawa bagenda zijja mu gye tuyita china communication bank era gye bagenda ozeewola bazibawe bazireete bazikole mu bye bakola esente zino zisubira okuba nti zigenda kubeerako ebbanga eriwera emyaka kikumi uganda mwino zisasulira simanyani ana abaawo abaana baffe ne bazukulu baffe bannange balabye esente zino zirisasulwa ddi mu kino jjukira nti omuntu bweyeewola ensimbi bwagenda okwewola obuuma gyabasibuse gyagenda okubusaba atwalayo kyetuyita omusingo mu luzungu kye bayita security security eno museveni agenda gijajagenda okuwa bacyina okumuwa ensimbi zino owuliriza bulungi nnyo wano wendaga wansi wa mmanga allright yoseritiba hakulota bayisira omutano wakale kyeza ensi yaleeta nsanga bisomo zeizedde bwati bwe yateeseza yagambye nti okufuna ensimbi zino twetagako kye tuyita omusingo era nga misingo gino wammanga muwulirize bulungi nnyo saagala mudduke emisingo museveni gyagenda okuwaayo okuba nti afuna ensimbi zino mwe muli ennyanja gye bayita lake albert eyo nayo eyinza okuba essaawa zino egenda mwemuli ekkuumiro ly'ebisolo zekiyita queen elizabeth national park erayo yandibanga eri mu lusuubo nga naye egenda muno mwemuli leke katwe enodo leke katwe mwe tujja omunnyo ogw'ekisula oguliibwa mu uganda wepo n'amawanga gagiriraanye bino byenjogedde wansi owa mmanga byebigenda okukozesebwa ngaomusingo okuba nti biweebwayo okufuna ensimbi zino wammanga zembagambye mbidde mbulungi mumpulire Kumusingo omumpembe gwagenda okuwaayo mulimu Lake Albert, mulimu Queen Elizabeth National Park, kuliko Lake Katwe gy'emisingo gyagenda okuwaayo bamuwa ensimbi ezo zijje bazikole mbibaagala gy'obeera nti ffe bannannyini nsi tetulina byakukola. Era mu bintu bino bagenda okukola bbiriyoni bagireeta mu paalamenti yakukendeeza bannayuganda okuba nti bazaala nga balina kikola naye kino nkulayirira Museveni nga nenda mu gisimufungize bannayuganda balaka amatu obayita mbuzi naye ku kintu ekikwatagana okubagamba nti emundi teri kuzaala ate ngaobudde bukuweddeko ojja kuba weekuulidde akabazzi kugulu ekyo kyo nkubuulira mu bintu byoteesa kijeewo abo nno njagala kusimba wakati mbajjukize nga sinagenda kwongerako kati gwe omuntu ali yampuliriza ng'oludde mu uganda olina emyaka egyensinga negisinga gy'abaganda bange njagala mutwala obuvunanyizibwa mutandika okubuulirira abaana bamwe abawulenzi n'abobuwala mubajjukize entalo ezize zirwanibwa mu nsi yonna enkendeza y'abantu enzijawo y'abantu n'engeri gye bawambamu ensi bannansi okubajjawo abantu abagwira badde mu nsi zino mubibabuulire nze ogwange ngaokoze mbuuza lwaki wetwogerera essaawa zino ebintu bigenda mumaaso mu uganda ne uganda mubiraba naye olina ave rinajja ngaakinimbuka simanyi lumbuye ave ku bintu bya buganda mbiveeko nnyoko yagenda obbitesa oba kitaawo emengo wakyali omuntu abitegeera mbuuza emengo wakyali omuntu ategeera kale mbiveeko gwogenda byogerako ddi era waliwo byogeddeko ddi enfuga ya Museveni gibaita buzaabuza ofuge yesinza obbajja mu obuwongo ne mwerabira nti mulina obuvuna obuddo atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga atamanyi byafaayo bye tamanyi biridda mu maaso kyovula mbaga nti abantu abasinga endowooza bwe yamunguuba nnyo nga nembatazaani tezibasinga okutegeera nti olwensonga nti mulowoleza kumpi nnyo tugamba nti endowooza yo kyabugagga nnyo endowooza eba nga nfunda n'enfuna egenda kuba nfunda kati mwenna njagala bawo ekifaananyi kino bajjawo endagamuntu yaffe etusaza etusaza boda okugenda mu nsi ez'enjawulo gye tuyita passipooti ya uganda ekigendera temwakimanya kati kankibanyonyone nenegendera ku nsonga endala ekigendwa kya passipooti eno okugijjawo ya uganda basewo ya east africa yoseriti baharota basula mutano wakale kizina enteekateeka yaabwe y'emyaka ekikumi okufuga n'okugjawo uganda n'okugjawo buganda yali nti kijja kuba kijja babeera kizibu nnyo abantu bwabwe okufuna ebyogera omuli pasipooti n'omuli endagamuntu n'asalawo ebitongole bino byonna bijjuzemu abagwira era njagala bagamba kunira ekololo 95 abagabana abawandika bannayuganda bonna banyalwanda abava mu uganda emisana abakola mu uganda emisana ekiro ne baddayo e rwanda passport office migration office abasalawo n'abakola ebintu byonna bonna banyalwanda ekyagisawo passport ya uganda kiri nti kati kansoke nsibwa katenga sina genda wala mukimanyi nti wadde waliwo european union buli nsi erina paasipooti yaayo ey'obwobwangi just bateekamu ekifaananyi kya european union munda muli okubalaga nti bano abantu basobola okutambula okwegazanya mu nsi ezo naye nga buli nsi erina paasipooti yaayo kati gwoddira otya eggwanga uganda noliggyako otonomensi yaalyo nogyo paasipooti yaayo nobawo ya east africa kubanga abakola mu ndagamuntu banyalwanda abatayagala e uganda esaanewo abakola mu passport office banya kati kino bwojjawo passport ya uganda kiba kitegeeza owadde omukisa buli muntu okuva mu mawanga gali ge baagala okujja abantu bebaliwa mu east africa okuba nti beegazaanya omuli bulundi rwanda omuli danastage baagala okukola nti bali bayingire mu buganda bajjulemu ensi bagitwale uganda, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, uganda. bagende Kenya bakole kye kimu bagende Tanzania bakole kye kimu olubazimba kye tuita dana state etandika okuzinga ku Africa ngai bagifuga eyo no syllabus impavu nyonja gadde balaga lwachi bajja passport ne kigenderwa nti Uganda egenda kubera nga transit eyingiza abantu bonna okubanga wasisira bayine ebipapula byonna ebisobola bakiri songa tuli passport kibadde kizibu nnyo kati bali mu passport office bali mu ndagamuntu passport yabwe bagitujakira tetuli independence yensonga lwaki nendagamuntu oyoolina egwako after 10 years watif bagamba tetugenda kuwandala ogenda kufuuka munansi waawa do you copy if i may ask do you copy teri nsi yonna munansi abeera nabutuuze nga bwali temporary kyetuyita temporary kyekiseera kyebakuwa mu uganda buli muntu alina obutuuze bwa myaka kumi bugwako ogenda kudda luddawa tunula ku ndaga muntu yo gyolina eriko expired date obutuuze bwemuntu mu nsi tebugwako kiringa gobona ogamba nti ogambe nti nyoka omukyayi tokyamwagala maama yakubutuuza talina lubuto lulala ogenda kuddamu kivanzimwe kitawo na mukyawa tolinda kitawo mulala kitawo asigala kitawo kati ne bannansi ba uganda bazalwa mu buganda mu uganda muli bannansi naye mujjukire endagala muntu zammwe ziriko emyaka kumi bwe giggwako ogenda kuddawa your nationality doesn't expire but in uganda it is on record that we the ugandanis our citizenship end after 10 years so if i may ask you, Please, Ugandans, wake up before it's too late. There are some throw, there are some throw things which you can't even realize that are taking place in Uganda, like the national identification card. There is no anywhere in the world where someone his nationality expires after 10 days. There is nowhere apart from Uganda. Why? And we are no longer having our autonomous because we don't have Ugandan passport. We have the East African passport. Right now, there are so many Ugandans in South Sudan, they are suffering. There are so many Ugandans in Kenya, that are suffering. There are so many Ugandans in Tanzania, that are suffering. Because they are not recognized. So please wake up before it's too late. You might think that I'm talking, I'm talking, I'm, to, I'm whatever I'm talking that it is baseless, but these things are visible on ground. Awono sigenda kuwaawo kati kambazizeeko walinga sinakkirira Uganda. yoseto basoma mutano wa karekezi yajja mu uganda nga mwana muto naafuna obudamu era abantu baffe bawandiriza nyo abokulinganizaako okutuusa luya wangula olutalo njala kubuuza yoseto basoma mutano wa karekezi wano muwulirewo nnyo era njagala kana akantu mukaserewomu ogenze kongo okwebuzabuza nga afukaana ba nti onoonya bawekera ba adf nga tegwe adf ekyo nkiddamu era ba adf muyina boogera luganda ate nga basiraamu kubanga otawanya buganda otawanya basiraamu kino kyo nkizeemu ekyokubiri wagenda mu lutale lweero n'otandika okusiikula entalo n'ottaba abaganda bawera akakadde kalamba naye mukulu njala kubuuza gw'ogamba okulimbaku n'okubuzaabuza kuliko mabbi kutya mukulu teri mu nsi yonna muntu wagenda kulwana kunoonya bayeekera n'atwala gunduuza zikola luguudo tekiriyo kubanga mwabasereza eggwanga mugenda kukola nguudo mu kongo tukimanyi nti mulina babiriyoni ababinojjo bannaggwadda be mwagala okukolera laaniwe mu kongo babenga mubba ebyobugagga bya kongo mu bitwale wanuma babodde biki bagenda okubbayo era zenguudo ezitwala gunduuza so tebagenda kunoonya adf one <clears throat> mukulu gwagenda okulwana mu kinaana mukaaga bwogenda okulwana mu kinaana erwero amakubo ge mwayitamu gaali malime nga galimu kolansi oba nze mbuuza kambuuze museveni mukulumulala kirala bwali olwana mu luweero mwatwala guleeda zigunduuza zigende zirimu amakumu mu luweero nga mulwana mugobobote ne lutwa oba nsinikire muli ebinyo kubanga gweyenkola gyoga nti idiots nkubuuza mukumulala kinala bwagende luweero okulwana watwala gunduuza okukola enguudo zeluweero nga nakati emyaka asatu mukaaga teri lugudo lwa kolansi luweero enguudo zonna n'amasomero gaafa n'abantu mataka gamwagatwala who are you fooling I'm just asking. Wagenda mulwero okulana mu 18 watwala gureda n'otondaliko kusena makubo. Nga naagaliyo gaabinye luwero gye wawanda kati ogenda otokongo e ekongo otwale tugundi simanyi bureda simanyo sebo mulimu wagala kukola ddala sitemu nakuseereza kubba bintu bya bannansi era ebinaava mu kyebiraka munaakiraba bagamba nti owempaka kuna mesatu bamugamba okuna binaagaana empoyo mala mufuwa n'alabika obulimu malwa ategeera nti akoze eki yeeyanise ate enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolekeza obwerere bwayo butegeeza n'obulaga ensi yona museveni otandise obulima bwo obulingiza naye bagamba ekitata mu mirimu kyemumalako nti ze fe wetuli tulaba nga nabwa bannauganda basirifu nyo ne bakulaba sebeeruweero wagenda okulwana wagenda ne tulakita okulima amakubo wagenda nama nkubuuza omuntu ategera ku video eno mwena mwa banagira bangangi vudde ko njira babuuza mu 7 mukumu da chinalo yagenda okubona yagenda ne yagenda ne doctor era mubuuze amafuta ga tractor gali mengudu zugapa ku sente zani Nse mbuuza nkubuuza abo wagenda okulamu ku mukaga bo mukinane ruwero wagenda ne tulakita nga zirima makubo nga nakati gakolemu okulima mu luwero tulayango gye watira abantu abayitika obungi kale gwali eyo ng'owooza simanyi katandika butandisi kajja kutandikira mutegeere muggula amaaso n'abagambye buli buloga gola balina ngaakulisaizinga lumbye tobuuza munyampi nawe wayambala enkofira mumeka baleti mumeka nesyali zakyagulanyi senta mumunyampi nkiddamu buli buloga oba omuntu wa postinga nakuritisizinga lubi ebintu byenjogera byembawa mumanye munyampi temutegana mumuveeko nze nwana kujjako museveni ebitajjako museveni siriwa makulu nkiddamu akuritisizinga programu yemulimbulanga emmengo obadde oyagala nyoko yabajja gipresentinga kitaawo mumanyi nti oba muganda wamusajja muki ye bukyanga abeera obaali boogedde ku nsonga za buganda lwaki basirika temumanyi nkola ya museveni gyakola yensonga lwaki amaamidde buli kimu akijjibwa bwakabaka ayagala bujjawo abatamu tebakyayogera omugabe yabutuulako n'omugabe kenyini gyali temukyamba nnyo omusajja ati baamuwa obutwa okitegeera owa bunyoro baamuwa obutwa owa buganda baamuwa obutwa era singa saalize singa musajja atyo zembuyagezikunta kati ngojja ovaawo musimanyiro please nze nina ebizibu bingi nnyo kubanga ebizibu bintudde wano byaggwanga n'okutegeeza bannayuganda siina budde bwammwe siina budde bwammwe okitegeera siina budde bwammwe eyo tulatuto okulima okitwakito okulima kilometers 10 ezo bwe kulima kilometers 10 okuzisenda sente zebenyedo na kutuzimanyi kati wanewe mbuliza mu bataina maasa batalaba Wani agenda okunonya abayikana nako okulima makubo mu luwero mu seven mu buzi yali agenda okulwanira luwero yalima makubo obana kati malime n'omufunira n'amaaso ne gakuluma ngali akalula amaaso alinganga embate butasupu mu kyoto Huh? navuma abantu idiots kumbe ye idiot is a big idiot norimba abantu for 40 years you are lying to ugandans to the extent you lied to ugandans you are, you, you, you, your origin nobody knows you until we exposed you stop fooling ugandans whoever criticizing me please mind your own business because i myself i too i mind my own business i don't mind other people's business my task is to remove the dictator and let everyone enjoy the freedom hope everyone is understanding buli gw'owulira ng'akola posita erumbalumbu yemanyi oyo munyampi kubanga tulina abanyampe bambala baletesa people power world wide nga befuula nti bakolera kukyukakyuka kumpi bamafiya kenaabatandikako mujje kutegeera nenze mu maaso biwe eno gye bagenda okuleeta mu ssetteeserezo eri ku biragiro bya museveni era eri ku biragiro bya ggwanga eritandisa okutwala uganda mu ngeri yonna esoboka era eggwanga lino lirigenda osasula ssente zirira china olw'ensonga nti balina interest okuba nti basindika abantu baabwe eno okuba nti bakolera bizinensi yensonga lwaki bakalakala n'emmundu n'okuba nti bakuba bannayuganda ensambagere nga tewali abagambako bw'ogenda okuwaba ng'owabira omugwira yenna kiri ku likodi ensi ezisinga obungi bannansi baze basookerwako ku protectinga naye mu uganda omugwirwa protectinga omugwirwa protectingiwa omugwira alina obuyinza bw'amaanyi nnyo era akumibwa nnyo okusinga munnauganda munnauganda osobola okufiirawo ku kkubo nga eyaabwe ekukubye oba ensimbu ne bakubira poliisi okujja negaana okujja naye poliisi bwetegeera nti mugwira yagudde ambulance nza n'okujja ezisukka omutwalo era bagwira kumakomera bwkumiramakomera ga uganda tebaliyo bangi abasinga bannansi bobuuza emisango egibasiba girireetedde kuba nti bemulugunya ku ngeri ensi yabwe gyefugibwamu n'engeri ettibwamu abantu bannauganda bwetugenda mu bintu bino mulowooza nti tusiika binyomu kumbe tubabula information entuufu kati nno wano webagambira nti buli muntu gezaako nnyo okuba nti otegeera ebintu ebigenda mu maaso mu uganda nti ensi weyavaawo wali ogimanyira yavaawo ngenda balaga era akatambi kano mutegeere nti bano abasajja tebajja kwonona nsi bajja gifula kye baagala nga wetwogeredde essaawa zino ensi ennyanja eyabajjajjaffe gye tuyita nalubaale y'omuzungu jjajja n'agifuna victoria yobeera ti victoria muzala mu buganda ennyanja oluya bakero gifunza abagifunza baki state house ne ba mafia bayo ba investor wotogirira ku bitundu byente bisingo bungi ennyanja munaku bajiwa mottaka ennyanja efuuka kino nda kibagamba nti ba environment abantu abasabali abafunani ba ku bitundu byobutonde musituke ngobudde bukyali ennyanja nalubaali mu nsi yonna zezimu ku nnyanja entone ennyo ezirimu amazzi g'osobola okunywa nga togafumbyeko n'otambula n'ogenda nga tofunye buzibu ennyanja esaanawo bwebanga ennyanja eri ku 100 lake victoria esigaddeko 70 okusaanawo n'amazzi okuba nga tegakyanywebwa gatya buli lunaku bagiyiwamu ettaka